घमासान हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है यूरिन सामान्य रंग हल्का पीला और थोड़ा गहरा पीला हो सकता है लेकिन अगर आपका यूरिन अलग अलग रंग का होता है तो सावधान हो जाइए ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट यदि आपके यूरिन का रंग सामान्य नहीं है तो आज हम आपको यूरिन के कुछ रंगों के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी सेहत के बारे में भी जान सकते हैं बता दें अगर यूरिन का रंग पीला हो तो ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन एक दिन से ज़्यादा ऐसा होने पर स्वास्थ्य पर खतरा होने का डर रहता है ऐसे में खूब सारा पानी पीने की सलाह दी जाती है लेकिन अगर फिर भी यूरिन का पीलापन खत्म नहीं होता तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं आइए जानते हैं यूरिन के रंग से होने वाली सेहत की समस्याओं के बारे में यूरिन के इन रंगों से आप जान सकते हैं कि आपकी सेहत कैसी है हल्का पीला यूरिन का हल्का पीला होने का मतलब होता है कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है यूरिन का रंग पीला होने का मतलब है जब शरीर अच्छे से हाइड्रेट नहीं करता है तो यूरिन का रंग पीला हो जाता है इससे बचने के लिए लिक्विड का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना होता है अधिक दवाइयों को खाने से भी यूरिन का रंग गहरा हो जाता है यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें क्योंकि ये लीवर की समस्या भी हो सकती है अगर यूरिन का रंग दूध या सफ़ेद है तो ये यूरिन इन्फेक्शन या किडनी की पथरी के कारण भी हो सकता है ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं।